Please, please, please. выпуске Distro Compact Max Digital and Hub представляет компакт-диски группы Тон Апарт. Альбом ран, метал некротизизм, стон, потаенный эгоизм, монолог трупа, патология. Подписывайся на канал. Baka Baku. холодный, злой, по телу зной, зубами в гной. Я наслаждаюсь гнили трупа, его синеющая плоть больные мысли пробуждает, на секс спокойником влечет, кипят мозги, терзая тело. promise is the I can talk to my eyes get clouded, I will promise horror Something frozen, it's important, and